Chau amichis de Fisi Más da Pablo. Para el giorno de hoy vamos a elaborar un poquito el bichipiti. Bichipiti grande y grosso. Para el giorno de hoy habíamos bisogno de una banda elástica Les recuerdo, ogni colore ha su resistencia Si tu vuoi desarrollar uno bicipiti più grosso tú puedes prender una, una de colore rosa o gialla più, più resistente tutto dipende tu la tua condizione e tu objetivo le ricordo che se tu vuoi raggiungere tus objetivos debe ser constante Al menos de 2 a 3 vueltas a semana vas a ver grandes resultados una sana y correcta alimentazione fondamentale riposare fatigar y reposar Para el giorno de hoy habíamos visto solamente, como dicho prima, la banda elástica y basta, y basta, y basta, y basta, y la buena voluntad per migliorare. Ok, vamos a mover un poquito las braccia, que vamos a utilizar las braccia, vamos a hacer dos ejercicios con dos ejercicios con la banda elástica y uno senza, senza la banda, senza la banda. Yo con estos ejercicios lo repito tres volte, tres volte. Yo espero que que todos estos ejercicios para ti sean útiles, que te sirvan a mejorar. Ok, perfecto, fue un freno de lavadora. Ok, <laughs> tiramos un poquito pa, un poquito de stretching, sí. De stretching, está, está bien, cambia. Avanti. Ok. 1, 2, abro, 1, 2, abro, 1, 2, abro. Sono qua all'arco della pace. Ok, perfecto. Vamos a, vamos iniciar nuestro primo, ejercicio. Vamos a hacer un poco de piegamento, piegamento, piegamento piegamenti sulle braccia. Vamos a, a meter la, el elástico de esta forma. Pronto vamos a hacer? Vamos a hacer 15, 15, 15. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 1 2 3 e 5 uh. perfetto perfecto nuestro próximo ejercicio el bicipiti vamos a fare concentrato solamente concentrato con uno solo dopo con l'altro cuántas repeticiones vamos a hacer. Vamos a hacer aproximadamente de, 10 repeticiones. Y tú riesci a hacer 12, 15, fanno bene, fanno bene. Porque al músculo dobbiamo fatigarlo, fare fatiga, fatiga fatiga fatiga Dopo con un buen riposo viene fuori. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, lo piego qua. Vamos a fare concentrato, solo con uno. 3, 2, 1, via. 1, guardalo qua. un po' concentrato la prossima lo facciamo fare più diciamo più mole così il movimento lo facciamo più completo 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 ¿eh? Eh, Madre de Dios. 60, 60. Ah. Vamos a utilizar un, el, eh, el achugamano o el tapetino para hacer nuestro próximo ejercicio próximo ejercicio para que el pinchito se venga se vea fuerte vamos a hacer un ejercicio de del tricipite guardalo qua guardalo qua piego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 in più respira profondo ok Hay un vento, esperamos que no me tumbe, no me tumbe la cámara. Nuevamente. Vado con 15. Piegamente, piegamente sulle braccia con el elástico. me preparo, me preparo. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete, Fisi más en YouTube. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ah perfetto c'è un vento c'è un vento c'è un vento però non è problemi que <laughs> prendo la cámara porque tengo que se me cae la cámara, <laughs> el viento la aporte. Nuevamente va. 3, 2, 1 vía, 1, completo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1 en più, good el più? Ok, perfecto, perfecto. Ok, se va adelante. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Uh. Bicipiti potente. Bicipiti potente. E in questo ultimo si va a sentire un po' la fatica. Però tu non devi molare. Che cosa devi fare? Stringi i denti e andare piano, piano, piano, piano, piano. Non fermarsi mai. Tutte queste forze viento mi va a tumbar la cámara. El viento me tumbó la cámara. Pero no c'è problema. Manca una serie, manca una. Manca una. El vento, el vento, el vento, el vento, el vento. Me preparo, me preparo. Me preparo, me preparo. 3, ultima ultima ultima ultima ultima il vento il vento non lascia 3 2 1 via 1 2 3 prendo più giù 4 5 6 7 8 9 10 1 in più 12 perfetto Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ah, e 12. perfecto. Por último, por último, por último, nuestro ejercicio para el trichipiti. Va, bien. Uno, dos. por el giorno de hoy, hayamos finito mille mille mille mille mille gracias De Core Pablo